salve vicine laitus sum in mo excitatus sum et est in volucrum qui a cursuales modo a capi quid est in in volucro nescio aperiendum est in volucro oh, est libellus est libellus latini scriptum not for resale not for resale not for resale oh fool oh <laughs> ego ego sum autor huius libelli de sisypho rege improbo oh. laidus, quam Liber hmm. habet indicam fabulam latine scriptum et glossarium eh, box mox um libellum amara tibi lecebit in situ amazonio valet